Sigla! Meglio dell'altra volta. Grazie. E buongiorno! E buonasera! Buon pomeriggio! E buon mattino! A seconda di quando state vedendo questo video. Io sono il Blasio. Io sono Fiore. E questa è la seconda puntata delle fiabe, fiabe della, della, buona morte. morte. Perché le abbiamo chiamate così? Perché ci sembrava un nome appropriato, visto che servirebbero... Le fiabe. A far dormire bene i bambini. E invece no. E invece no, io non ci sto. E non ci stanno nemmeno i fratelli Grimm, che hanno scritto la prima edizione di queste fiabe alle 7 della sera del 4 agosto 1800 qualcosa. Sei terribile. È ripartito bene, mille date, l'ora, la cosa. Del 1800? I fratelli Grimm hanno scritto delle fiabe che tutto sembra essere meno che per mettere a letto i bambini. Si parla di squartamenti, di, di, di, di torture, di, scarpe arroventate che fanno ballare le vecchie che poi muoiono stramazzando a terra sono brutte. Tutto sono meno che delle fiabe della buonanotte. Quest'oggi abbiamo deciso di raccontarvi non già una fiaba conosciuta come la celeberrima Cenerentola, il girino e il ranocchio, Ansel e Gretel, il pistacchio d'oro, non lo so, le ho finite le fiabe famose. Tra l'altro Biancaneve, la nostra prima puntata, potete vederla... E a comprare le mele. nel primo dei nostri commenti e il primo episodio e quest'oggi invece vi vogliamo raccontare Le, le bambine, bambine e la gran fame. C'era una volta una donna che aveva due figlie ed era caduta in una miseria tale da non avere nemmeno un tozzo di pane da mettere sotto i denti. Quando i morsi della fame si fecero insopportabili, la madre, nella disperazione più nera, disse alla più oh, grande: Oh, fame, fame, fame, fame, oh, fame, fame, fame, fame, oh, fame, fame, fame, fame, oh, fame. Adesso non posso fare a meno di ucciderti, figlia mia, così avremo qualcosa da mangiare. Posso dire che mi sembra una reazione un pochino esagerata. Ah no? Non Perché <laughs> posso? Non posso? Ce la vuole ammazzare. Così, bam! Comincia la fiaba già, bam! E così sta scritto qui. Ho capito che sono una famiglia povera, che hanno problemi, però cioè, ci sarà qualcosa in mezzo, no? Che poi al solito è l'accoppiata omicidio-cannibalismo. Il piacere di ammazzare qualcosa per poi mangiarsela. Una dieta proteica. Sì, ho capito proteica, però cioè, comunque è carne umana. Si dice che sappia di maiale. Vuoi provare? No, <laughs> no, grazie. C'è una via di mezzo fra il cannibalismo della propria primogenita eh, e il trovarsi un lavoro, per esempio. Esatto. Ma vediamo come va avanti. E la figlia: Ahimè, madre mia, risparmiatemi. Esco io a cercare qualcosa da mangiare senza chiedere elemosine. Andò e tornò con un pezzo di pane. mangiarono tutte assieme. Ma era troppo piccolo perché la fame si calmasse. E la madre all'altra figlia! Ah, fame, fame, fame, fame, oh, fame, fame, fame, fame, oh, fame. la secondogenita andò dalla madre e disse Ahimè, madre mia, risparmiatemi! Esco io a cercare qualcosa da mangiare, la prenderò da qualche parte di nascosto! Appunto, di nascosto, vestita completamente di rosa, circospetta. Si aggira per i vicoli finché non trova due tozzi di pane! Se lo spartirono, ma era troppo poco per placare la fame e la madre dopo qualche ora... Oh, ah, fame, fame, fame, fame, oh, fame, fame, fame, fame, oh, fame, fame, fame, fame, oh, fame. Devo comunque uccidervi, altrimenti moriremo di fame tutte quante. Vuole le proteine, le fibre. Cioè, vuole... vuole... mangiarsi le figlie questa qua. Vuole masticare la gnan gnan gnan. Allora tu mi spiego con quale coraggio. E la gnan gnan. Un genitore raccontava una storia del genere a un bambino. Per farlo evidentemente stare buono e mansueto. Cioè io ho visto Hit per sbaglio quando ero bambino, non ho dormito per tipo sei mesi. E sei stato buono e mansueto. Cioè praticamente si era portata a casa un'intera panetteria, poteva cominciare a fare panini e guadagnarci qualcosa su, invece no, lei deve ammazzare le figlie. Lei vuole i salumi, ma vediamo come finisce. Le due bambine si arrabbiano dopo questa ennesima eh, Te richiesta credo. di proteine della madre. Cara mamma, ci mettiamo a letto a dormire e non ci alzeremo fino al giorno del giudizio. Si misero a letto e dormirono un sonno profondo da cui nessuno è mai riuscito a svegliarle. E la madre se n'è andata, nessuno sa dove. Buonanotte. Oh, fame, fame, fame,